аввало салому алайкум ҳамаи подписчико дӯстон бародарони ғариб ана бисёртар ин темае ки мо зиҳаткирибат мекунем ба ғарибон ба бародарони ғарибон тааллуқ дорад ва ҳаминро гуфтаниам ки дар охири видео лайкҳоро метавонед коммент кунем подписиясияро фаромӯш накунед инак мавзеи ҳозираи мо дар бораи чекап аст яъне версияи кӯҳнааш бояд вайро аз кадом сайт ёбем чӣ тавр скачат кунем регистратсияш ҳамо пештара ҳай ҳозир нишон медиҳем марҳамат ба яке аз прилляшинии гугл медиҳем масалан гирем like s.ru فرمانده passaito Taranja manevisi bahar foyut öceki Chica Vismeti Anda Japonda Tapisi Agami Rochi Da Agami Medarui Agami Medarui Dar Yakubi Sodagi Chiga Benevi بیرون بروین اونا در اینجا چیگه یعنی سکچت سکچت رو میجیقیم لکه من سکچت کردگی گب میزنم همین رو استفاده میبرم همین خیلی سکچت میکنید رگیستریسش رنگ پیشتره های гап задантон типа hd ҳай камтар мечаспа намечаспа ам гӯем хато намекунем аз версияе ки нав ворид карданд аз вай хела фарқ дорад марҳамат бародарони ғариб ҳамин хел кунед скачат кунед ва гап задананро давом диҳед агар маъқул шида бошад лайкҳоро фаромӯш намекунем подписаса кунед бародарони гиромӣ